от сағаланан ары маны от сытарда булар арыга ами буробегот э, жесткой японец көрінірі де бұл косилкаде мандык әбеске құйысқы музейден келбейт экспонат дейін бұл болуун керен кирен үләтебит түбөн атын кекенин курдук Бүгіндерге загардыгга анан көрек бетте барбекю балық, себей балық, борқой. Тастан. Балык туда-сюда, короче, ныкманлык. Бах, арбуз. Барта көпкө алмый көрдік. Аны шашлык бұғырылы робот. Арықтыру пиян арылдыр дейін. Өрінерді сикпәті түспет. Маны кәде атақсыдың яқ отустың қамы. Можно кейіп ола. Көрінерді балықсыз болбут эме балык тутта асырда алык путугер эме туппута эбекке эме жаха протока нолдики илине бебит балык бар әбіт. рыбака видит издалека. Спиннингді ататымдағаны бейбді балығы хомойоғын қаппатым. Иде ол қабара олу білген қадым. Бір қоғын Bol. Bol. Hadi. Eve bitmedi iste. Sordum. Yakalım. 고마워 지기도 비트 나 있는 거 단답도 줄여 그때 daha çok 돌아야 dedi. Юрьевич. Ну-ка, покажите. О, нет дыма без огня, дилер Бригада ух работает до двух. Элер учаттар доктора бригадилери. Но бригадирынан кейдим. Енді. О, құдығы тыл енді бұлдырға ғарқаттардағы уху. Бригада уху. Оғытыл. Арын ровуна тыл бағыт өте тұрдағына бұғылыңыр бұп бұт, бит бет тыл құлдырта бұт сұрықтырын. Анту бетер әпетін кәті ровуна, ардақ түйер. Антон үрдікі елар бұт жөй жаңғы мәйдәмі қейінден тоқтаттылар бағылақ. Қата ардақ бұт бұғылыр күрдатта батақ. Үйәттен шығай, курварыне асыңаңы дере, жәкебейі олар асың. Бригада ух, работает до двух, бүгін пүскөлләтлер, будет. tas игере албыт, огынан баран. Нет дыма без огня, дилер. О, туара толстая искра. Кырдык үрен берер ки, вырыштыма ете. Так, жестко бурулу тұр. Алла дейін лампатыттан тақсарын көрдік. Джин! Тақан кәлеулейін. 돌아하다 하다 버려내미스까 күлімгінін тағысты бәтті резкі ақылы ағар резкі екен бұрын олық О біліміне делают. Қапсағай көріға болла оғыларға бастауытқа бес мәғақ, екіс үз, үз месті білмәғақ. Торадат. О, бивкайда. Так, говорите, бар. Минераль. Тұтығыңа тұтығыңа ма регеннек? Дәдібай. Кейін яғыннақ. Жосқы яғыннақ. Көк мұнық. Марик Павлов. Қайда? Естественный финал. Masīmēsim ģēģeli. Kaiba kēbēs mēr. Eki stāvīt jūs. Ei, jūs. Mēr. Ok, ok, ok. Mums var stāvīt. Kıyakka hereti. Yaştan bir. Күйөкқа хәрети. Даштан бер. Bu başka da bir halde. Бастыка финал. Geçme, geçme, hafta geçme istedim. Yaşa indik kayama. Тура, тура, тура, тура, кедер ятас. Давай, давай. Телефон тарихы надо, андо. А, заковер. Ой, елки, заковер. Дара, өз попытка. Видай, как он Тохту, өз попытка бидайык. Бир, ки, үс. Кеннен Өз местен ұлла... Кем әдей? Эрик. Эрик. Аман атағын. Ху, Bilerek değil ha. 200 mesaat hasta. Sandal Basilya. Uuu. Tahan. 200 mesaatında dolu. Bak bu anla. Anla anla bak şu köyü ben. Ona basıgın Esminullah. Marik Pavlo. Yolun kısa da. Allah'ın ümmet. Dravlan bela adım kısa. Arabilerin köyü yolun kısa. Ay. Arabilerin Ай. Bakatılahın. Olmasın bu oldu. Скуда? Удрать, босс, новая. Нера, иккис протока. Вейтеринг хаус. Грязный кекелен. Грязный тол дики улдай. Ол өлөне бәбит. Доннор, баллар, эбит, өлбәк бар. Ок, ок, ок, ок, ок, ок, ок. Ок, ок, ок, ок, ок, ок, ок, ок. Бар это. Чемпион. Сразу да. Сразу oldu. Şurada kaptan bir de. у истеду, у кийдеду, сырбытерда хамар гэмэ. А, татагасты. Красавчик. Эскуда 4 БД. Инде. Kurşun var 拍手。I'm not. сылбаң оһоннурут бугул тахаррай тахары иккиннен Birer beğme. Nag Arkaydık. Kıpkırıkın hangi bunu görüm. Ben de kurduk. Боб-боб-боб. Андал, дежурный по кухне. Хай, қайда хыннаны? Шей. Айхал. Марик. Барталайк. А, бүгін желебет. Жатын олус негетей. Олысты. Білме на олус. Окси, <laughs> Андал. Жевин. Жевин ағамнынды. Жевет түген болуын, оны түгеннен туғанамын, бүгін бокса күні, онан туа бар боксасығын ажоныру бұқа барыларын, етедігістінік ардалебен, оны үрдік, үрдіктен үрдік сетезелері бағарауын. Оны түбәм нағадағаны ринга тақсан, э, оқсус батам гынан барамын, тоғын ұссылларға, самоучка ден олықтан бидестірі бидестіребәм болауын. Онан жа, бұл мышечная память, түгі өйдірін, тугу сатырым калбытын көдөрөм суға опут бүтте желен рабит ононжа отчуторга уруй ұрой уруй айкал уруй айкал айкал じゃあ。